terindah yang terlewati bercinta Sebuah kebiasaan Yang kita lalui berdua Kini jadi puing kenangan katakan jika tak dapat kembali dan dapat kupahami satu hal rinduku Berpisah denganmu Hapus sudah air matamu Aku mengerti genocide air matamu Aku mati.